Bom dia, estamos começando mais um Sentindo nos Pés, o programa no qual nós levamos autoridades para sentir na pele como que é a vida dos pedestres na cidade de São Paulo e pensar melhor a partir dessa perspectiva. Hoje a gente está aqui com o atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e a gente queria saber de você quais são suas expectativas para esse caminho, a gente andando a pé, o que a gente vai encontrar de positivo, negativo. Olha, minha expectativa é não dar muita bronca no Eduardo Duac, que é o prefeito regional da Serra, responsável aqui pela região, mas acima de tudo é mostrar para as pessoas que caminhar é um hábito saudável e a Prefeitura de São Paulo quer ser parceira das pessoas que querem caminhar e querem se locomover é, desse modo aqui na cidade de São Paulo. Obrigada. Vamos caminhar? Vamos embora. Chegou um tombão na né? Barão de Tapetininga esses dias buraco número 1 um ali, ó. Gostei que é o buraco número 1. Um. Esse aqui é de tempo de bueiro. As concessionárias que abrem e fecham aqui sem a menor critério. Mais duas coisas. Aqui né? não dá pra não registrar, né? A responsabilidade da calçada ela é exclusiva do proprietário até então. Agora não, em alguns casos, quando ela é uma, faz parte de uma rota onde é. tem metrô, trem, você pode usar recurso público para fazer. É, que é o plano emergencial de calçadas. É. Né? Mas essa calçada aqui está padronizada, ela teve algum, será algum tratamento da prefeitura, de ser toda igual? É, aqui certamente foi feito pela prefeitura. Comissão Permanente de Calçadas. A ideia é que agora fique claro que essa não é uma política de uma secretaria A, B ou C, é do uhum. governo como um todo. Cada secretaria tinha um olhar. Sim. A gente já tinha juntado para poder eh, mostrar que tem que ter um plano só Sim. no é. município. Não dá para cada um querer fazer uma coisa com calçada. E agora eu trouxe para o gabinete do prefeito exatamente para mostrar que é o interesse da gestão e que a gente precisa atuar mais firme nessa questão. Você tem, mas a gente pode pedir já para. Não é para comer e beber, não. Nós também queremos um curso popularizante ser encaminhado para emprego. Vou checar isso, porque deveria ter. É, você vai ser melhor do que o Dória. Pode deixar. E aqui dá pra ouvir passarinho, tá raro isso aqui no centro, hein? Exato, é, é. <laughs> exato. chamou a atenção. A gente fez essa travessia pra cá. Uhum. Tem uma travessia aqui pra ilha, mas ela só volta, ela não acessa a praça, por exemplo. Então, como a gente vai ver, tem a linha de desejo de algumas pessoas aqui, ah, mesmo sem a faixa, elas vão seguir esse Verdade. caminho. Isso é bem importante, enfim. A prefeitura está sempre acompanhando para não colocar as pessoas em risco. E inclusive a prefeitura assinou convênio né, com a Bloomberg pelo, pelo Visão Zero, né? Também foi um outro projeto que eu trouxe para o gabinete e agora eu sou o responsável pelo projeto. Quais são as metas não, é exatamente diminuir a quantidade de acidentes, mais intervenções a favor do pedestre na cidade de São Paulo, começar logo a obra lá em São Miguel Paulista, Sim. Santana Agora, também. Estão começando na Cabo José Bonifácio. É, são as áreas calmas. Exatamente, né? exatamente. <laughs> <laughs> Tudo bem trabalho, moradora do centro há 30 anos. As calçadas estão muito sujas. Manda jogar uma água naquela Santa Cecília. A gente, inclusive, está fazendo aqui uma vistoria nas calçadas. É, é. isso. Mostra aqui que elas estão sujas. Calçada da Santa Cecília. E Aqui, isso outra coisa importante que a gente vivenciou, é que a gente saiu de uma praça, passou por outra praça, está chegando na terceira praça, o que é muito legal, porque enfim, a gente está passando por vários equipamentos públicos de parada, mas é importante a prefeitura pensar na conexão desses pontos, né? desde sinalização até uma rota acessível. Isso aqui tem bebedouro? Não. Vamos instalar? A gente está adorando essa do bebedouro. Aqui a gente tem uma coisa bem legal que é o calçadão que termina direto na faixa de pedestre e já faz a conexão com a praça. É, o Zé Armênio tem um, um, cálculo de 600 mil pessoas dia no calçadão. É, Cidade de Santos tem 450 mil. O Alckmin usa os números de Pindamonhangaba e usa os números de Santos, né? <laughs> Cada um tem a sua referência. Escuta, a gente pode botar o verde para existência de calçadão? Claro! Lógico! A gente adora esse Adoro o calçadão. Uma boa ideia, mas não está bem executado. Eu também sou o Jornal do Público dessa sexta-feira. Parente comemora. Será que a gente podia testar a travessia em diagonal? Vamos, isso aqui eu uso bastante que eu venho muito almoçar aqui no Teatro Municipal. Não acessível, a faixa. Porque eles vão colando resina em cima da outra, ah, então e daí vai, vai virando. Vira um obstáculo. Obrigada, prefeito, por ter participado. Queria primeiro que você falasse sobre as coisas que você encontrou de bom e de ruim no caminho. Imagina, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite é muito bom para a gente poder olhar os problemas. Apesar de toda a atenção, ainda tem muitos pontos a serem corrigidos, rampas de acessibilidade que não tem acessibilidade, é, buraco na calçada, é, lixo, placa que está torta e atrapalha o pedestre. Mas também vimos é, atrativos que tornam a, a, caminhada muito mais agradável, é, convidativa. Quais são os compromissos da Prefeitura para melhorar a qualidade do caminhar em São Paulo. Nós trouxemos agora recentemente a Comissão Paulista de Calçadas, Permanente de Calçadas, para o gabinete do prefeito, para que a gente possa ter um olhar é, envolvendo as diversas secretarias. Agora vamos buscar é, recursos né, para poder viabilizar isso. O próprio secretário Citor 4, que nos acompanhou aqui na, nessa caminhada, disse que é uma verba lá da Secretaria de 100 mil reais para arrumar essas rampas de acessibilidade. E estamos verificando outros recursos para poder somar nesse grande programa municipal tá, agradecemos a participação e nos colocamos à disposição para seguir colaborando na implementação de políticas públicas que melhorem a mobilidade a em São Paulo. Obrigado. Obrigada. É verdade, manda aí, você tem que ser melhor do que seu avô, hein? É verdade. <laughs> Você também. É, eu, <laughs>